Muito bem, tudo pronto? Vamos nessa! saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Esse é o primeiro vídeo de 2022! E para começar bem o ano, vamos jogar The King of Fighters Now! Eu escolhi Goro Jeremy e Chang! Toma lá! Ah, moleque! Passou debaixo da magia. Estou enfrentando o Team Rocket Fight. Loba já era. E agora, Takuma! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Olé! Isso, prende no carro. Não vai fugir não. E agora, Rio? Ora, ora! All three! Olé! É isso aí, a primeira luta já foi. Tá pra lançar o KOF 15. E minha expectativa está lá no alto, apesar de não ter o Shang. E agora, Blueberry! Are you ready? Vamos lá, Guru Diamond! Cata ela! Toma! Pega no chão! Terremoto! Anitta! Toma! E agora? Yamazaki! Kanazaki! All two! One! Quero um café! chá, é café. E agora? Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Billy! E agora, o das Garotas! Começando por Mais Shiranui! É vai, Jeremy! Vai, Jeremy! Hey! ダメよ高架起動アーティー Isso! Grande Tcherninha! Manda beijo danada! E agora, Yuri! E agora aqui! Ah. E agora os Ikari Warriors. Começando por Clark. Que agarra que sou eu! E agora, Leona! Já pro agora. Hall! Isso! espadachim! Isso! E agora, os Psycho Soldiers! Começando por Hold on! What? you velhote. Dois comédias se enfrentando. Ah, se beber não lute. Pra mim, KOF não tem graça com esses dois. No King of Fighters sempre estará incompleto sem esses dois. E agora, Atena! Isso, agarra! Pega ela! Psycho Bomb! Psycho Bomb! companheira. And that was my disgust. Vai All two! Ah, faltava um hit. É, pra variar, sobrou pro Xangão. Vamos lá! Vai, vai, vai, vai, vai! O quê? Nossa!